මගේ පාරක් දාන්න ඕන මේක ආදීත භාවයේ මොනවා හරි කතා කරනවනේ මේ දැන් මුගේ පාරක් මම දාන්න ඕන කියලා දැන් ඔබතුමාට මගේ පාරක් දාන්න තිබ්බනේ. දැන් ඔබතුමා හැම කරන්නේ නැහැ. ඒ මම දන්නා මිනිස්සුන්ගේ හැටි. මිනිස්සු මේ පේන්න මේ ඇවිල්ලා මේ ලස්සනට මේ සූට් එක යනවා මේ ලස්සන මෙහෙම කියලා මිනිස්සුන්ගේ හදවත මම තේරෙන මම දන්නවා. ආයි අප විජයරත්න මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා වගේ පාඩේ යන්නම බැරි තත්ත්වයක් තියෙන්නේ ඔබතුමා කියන්න දෙයක් නැහැ නේ ඔබතුමා දන්නවනේ. යම්කිසි ප්‍රතිපාදනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා නම් ඒකට මූලිකත්වය දෙන්න ලෙස ඉල්ලා සිටිනවා. මම අර පාලම කඩම් දැමි නමුත් ඒකේ ඒ ලක්ෂ තුනෙන් ඒක ව්‍යාපෘති කරන්න බැරි නිසා ඒ ආර්මි කිමිලා මහතුරු සෑහෙන උත්සාහ කරා ඒක ක්‍රියාත්මක කරගන්න. නමුත් ඒක ඒ ඒ ප්‍රමාණයට වන ප්‍රමාණය මදි නිසා මටත් ඒ කර්මාන්ත වෙනස් කරගන්න උවමනාවක් තියෙනවා. අද තමයි ඒක මට යෝජනාව වෙනස් කරන්න කියලා කිව්වේ මම ඒ යෝජනාව දෙනවා ඒකෝට ඒක මම ආර කම්ප්ලීට් කරන්න මම යෝජනාව දෙන්නවා මම හිතන කොළඹින් ඔය ගොඩාක් කරේ ටෙන්ඩර් කරේ ඒවා සමහර ටෙන්ඩර් කරවා කොන්ත්‍රාත්කාරය උනන්දු මත ඒවා සමහර ඒවා ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක වුණා සමහර ඒවා ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට අයිති මාර්ගයක් ඒකේ මේ පාර කාපට් කරද්දී බෝක්කු හා සුළු පාලම් කියලව අලුත් වැඩියා කළේ නැහැ. ඒවා දැන් කැලෑවට වැහිලා වාහන දෙකක් පාර මාරු වෙනකොට පාර ඉදමන්දි නිසා පාර අයිනට කරනවා එක වාහනයක්. බෝක්කුවේ තියෙන තැන පෙනෙන්නේ නැහැ. මේකේ අනතුරු දායක තත්ත්වයක් තියෙන ගල්ත බෞද්ධයෝ. ඒ බෝක්කුව හදන්න අපිට සභාවෙන් PRD එකට මේ වෙලාව ඉල්ලීමක් කරන්න බෑ කරත් ඒක සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මාර්ගයේ මේ කැලේ කපලා අයින් කරලා බෝක්කුවක්ද අගලක්ද පාලමක්ද කියන තැන පෙනෙන්නට විතරක් ඒ පාර සුද්ධ කරලා දෙන්න කියන ඉල්ලීම ආදේශ සභාවෙන් මාර්ග සංවර්ධන අධිකාරියට ඉල්ලීමක් කරන්න ගරු සභාව. නෙවේ ඊළඟනේ වටේ පැලටියක් දාන්න මටත් ලබා දෙන්න නොබිල හම්බ වෙනවා. හොඳයි දසබයිතු. ඒවා අපිට අපේ කන්ටිය නිතරම ඉන්න තැන්නේ සුද්ධ බුද්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඒක ලෝකෙ ඇත්තම මේ ක්‍රීඩා පිටි වටේටත් ඇවිල්ලා වටේ හොඳ යෝජනාවක්. ඒතර ඒ යෝජනාව කරත භාවිතුනේ අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන්. දැන් මගේ යෝජනාව හොඳ නැත්නම් මොකද මම කල්පනා කරේ කරත භාවිතුනේ. දැන් ඇවිල්ලා දැන් පාරේ දැන් ඇවිල්ලා පතින්ගස් කොටුවේ ඉඳන් අර පල්ලෙහාට පොලිසිලා යනකම් දෙපැත්තේ ලස්කර අඩි 6න් 6ට පුවක් ගස් ටික හදන්න. පුවක් ගස් ටික හදපුවාම කරත භාවිතුනේ ඕක තව අවුරුදු දෙකක් යනකොට එක ලස්සනට ඕක ඇවිල්ලා පුවක් ගස් වල එක මට පේනවා දැන් ඒක මට දැන් නැවිලා පේනවා දැන් අර බුද්ධ ප්‍රතිමාව කරත භාවිතුනේ හදන්න ඉතර වෙලා ඒ චිත්‍රපාතුන් යන බුද්ධ ප්‍රතිමාවේ හදට එක නිර පිළිලා දෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි කරනවානේ දැන් මට ඒක දැන් ගෙඩි මෙව වෙලා දැන් තියන මට පේනවා. ඒතකොට දැන් ඇවිල්ලා දැන් ඔන්න දැන් ඇවිල්ලා දැන් මේක දැන් පල්දා ඇවිල්ලා දැන් මෙව වුණාම ඒක ලස්සනට පේනවා. ඒතකොට ඒක දැන් ඒක හොඳ නෑ දැන් ඇවිල්ලා වෙලා කියනවා දැන් ඒතකොට ඊට වැඩි හොඳ දෙයක් එයාට පෙන්නලේදිනේ. දැන් මේ දේ ලස්සන නෑ මේක හොඳයි ඇවිල්ලා ඩෙන්ගු නම්මනා කරලා ඒතකොට දැන් ඉතින් දැන් දැන් ඒතකොට දැන් ඊට වැඩි හොඳ දෙයක් පෙන්නලේදී. ඒ පෙන්නන දේ මට අපිට කිව්වොත් ඇවිල්ලා දැන් ඒක අයින් කරලා දාලා ඒ දේ අපිට ක්‍රියාත්මක කරන්න පුළුවන් කර ස්වභාවිතුමනේ. ඇත්තම දැන් අපේ රටේ වෙලා තියන්නේ ඕක තමයි දන්නවා ඔය තුනේ ඇවිල්ලා දැන් අපි මොකක් හරි කියනකොට දැන් ඒකට විරුද්ධ තව දෙයක්. ඒකට තව තව දෙයක් විරුද්ධ. ඉතින් මේ අපි මොකක් හරි හොඳ වැඩ පිළිලක් නේ කරලා සමාජයේ ඇත්තම ගස් ටිකක් හදන එක හොඳ දැන් ගස් භාවිතුනේ අපේ ගමේ ගස් භාවිතුනේ ඇවිල්ලා මම හදලා තියෙන කුබු ගස්වල මම නැගලා ඉන්නවා දැන්. ඉතින් අර මම මම මේ කුබු ගස් හදන කොට ඇවිල්ලා කට්ටි හනවා මේ මොනවද ඇයි කරන්නේ මොනවද කරන්නේ කියලා. ගස් භාවිතුනේ ඇත්තම දැන් අපි ඇවිල්ලා කුබු පළයක් හදන්නේ දැන් ඒ දැන් මම මම උත්සාහ කරනවා යාට කියලා දෙන්න මෙන්න මේවයි මේ ඇවිල්ලා වෙලා මේ පුද්ගලිකව මට දෙයක් නෙවෙයි කවදාක් කාලක අපි මැරිලා ගියත් අපි මේ ඉන්න කෙනෙකුට තමයි මේකේ ප්‍රයෝජනවත් කියලා. ඒක ගල්කෝමාගේ මේ හදලා තියෙන පුවක් පෙළේ මේ කුකුප් පෙළේ ඒක මෙල්ලා හරක බඳිනවා ගල් සභාවට. මම එනකොට ඇවිල්ලා ඇත්තම දැන් හරක කුකුප් පෙළේත් ඇදගෙන ගලවනවා කියලා. ඉතින් ගොඩක් මහන්සිලා තමයි අත් මම හැම ගිහිල්ලා වෙලා ගර්මාන්තික මාගේ පුතත් ඒ දවසක් ඇවිල්ලා මම අර මේ නානකොට ගර්මාන්තික මාගේ පුතා ඇවිල්ලා කියනවා ඇවිල්ලා මාමී නම් මම මෙහෙර වතුර ටිකක් දාන්නම් කියලා මං තියෙන මගේ පුතාත් ඇවිල්ලා වතුර දැම්මයි පළවෙනි පාගේ කියලා. ඉතින් ඇවිල්ලා මේ අපි මේ මොන හොඳ යෝජනාවක් තියෙනවා දවස් භාගය හොඳයි ඉතින් මේ ඒ ගැටලුකුත් නෑ දවස් භාගය මේ ඊට වඩා හොඳ මොකක් හරි හොඳ යෝජනාවක් තියෙනවා ඒත් ගැටලුවක් නම් මොකද අර පුවක් පැලට එන්නේ ගන්න අපිට හම්බෙන්නේ ඒක අපේ ලංකාවේ ඉන්න කවුරුහරි ওই පුවක් ගෙඩියක් කාලේ මේ පිටින් පිටරටක එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා ওই පුවක් ගහේ පළ ගත්තාම පුවක් ගෙඩිය කාලේ යන්නේ නැහැ කවුරුහරි යන එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා වාහනයක් අරගෙන අවත්තලා මේක පුවක් ගෙඩියක් කරන්න ඕන කියලා කවුරුහරි කාලා විතක් කාලේ Eh, ඉතින් මම කාලයක් කරනකොට හොඳට තියෙයි ඊට වැඩි හොඳ දෙයක් කරනවා නම් මගේ මයික් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක තමයි හොඳ දෙයක් කරනවා නම් එච්චරයි. දැන් පුවක් පැල ගම්බිලේ හම්බ වෙනවා නම් පාරයිති ඉඩම් හිමියෝ අර ගස් කල්පනා කියලා එහෙම අකමැත්තක් තියෙනවා ඒක නිසා යෝජනාව සංශෝධනය කරනවා. යෝජනාව සංශෝධනය කරන්න පුළුවන් යෝජනා යෝජනා කරන්න මම මේවා කරනවා. යෝජනා උඩලෑවත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ මේ වෙනකොට බැම්මක් හදලා මේ ඉදි කරලා තියෙනවා. ඒ බැම්ම තියෙන්නේ පාට වඩා පහළින්. මේ කාපට් කරලා තියෙන පාට අර පාට වඩා පහළින් තියෙන නිසා අර මේ පාට හේදිලා අර බැම්ම මට්ටමට එන මේ හේදිලා හේදිලා යනවා. ඒක නිසා පාට මට්ටමටම බැම්ම උස් කරගන්න කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඔයාගේ යෝජනාව ඒක. ඔව් ඒක තමයි යෝජනාව. දක්ෂිණ කොටුව හන්දිනම් මීටර මීටර 200ක් විතර පල්ලෙහායි මොකතුමා දන්නේ නැති ඉඩම් කෑල්ලක් කට්ටි කරලා විකුණලා තිබෙනවා. ඒ ඉඩම කට්ටි කරලා විකුණන කොට ස්වභාවිකවම අපි ප්‍රාදි සභාවෙන් අවසරයක් අරන් නෑ මම හිතන විදියට. ඒ කට්ටිය ගොඩාක් කල්පනා කරලා තමයි මේ වැඩේ කරලා තියෙන්නේ. මොකද ප්‍රාදි සභාවෙන් අවසරය ගන්න නම් යම්කිසි සීමාවක් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය ඒක මිනුම් කටයුතු කරනකොට ඒ අඩුවෙන් තමයි එකත් එක මනලා ඔක්කොම හදලා තියෙන්නේ. සාධි ස්වභාවය අපි දැනගන්න ස්වභාවය ප්‍රාදේශ ස්වභාවය අපි මේ කාරණාව දැනගන්නකොට ගන්න ස්වභාවය තුනේ මේ කොටස්කාරෝ ඒ ඉඩම් අරමුත් ඉවරයි. අපි ඒකට දැන් අපි සභාවට ඇවිල්ලා තමයි කියන්නේ අපිට පාර හදලා දෙන්න ඒතර අපිට ලයිට් එක අරන් දෙන්න අපිට කාණුව බඳලා දෙන්න කියලා මොකද ඔක දැන් ඒ ඉඩම් ගත්තු කට්ටිය දැන් ඕක ඇවිල්ලා ඉවරලා දැන් ගෙවල් හදනවා. ගෙවල් හදලා පදිංචි වෙනවා. ඒකට පදිංචි වෙනවා තමයි ඒ කටට ප්‍රශ්න ඉන්නේ ඇවිල්ලා වෙලා වතුර ටික ගන්න ඕන ඒකට ප්‍රායෝගික භාවයට එන්න ඕන පාර හදා ගන්නකොට ප්‍රායෝගික භාවයට ඇවිල්ලා වෙලා ඒ අවශ්‍ය කටයුතු ටික කර ගන්න ඕන දැන් මෙතන ගැටලු වෙලා තියෙන කරුණු භාවතුනේ තුමනේ ඒවා එකට අරන් ඉවරයි <laughs> ඒතකොට දැන් අපේ ගමන් වලම කට්ටිය තමයි දැන් උතන පදිංචි වෙන්නේ ඒතකොට අපේ කට්ටිය තමයි ඇවිල්ලා කියලා දෙන්නේ අපට ඇවිල්ලා පාර හදා ගන්න ඕනේ කියලා ඉතින් අද භාවතුනේ ඒක කොහොමද දන්නේ ඒකට කරේ අපෙන් අවසරයක් නැතුව දන්නේ ඉතින් ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අවුතුමා දැන් මේ ඒ දැන් අද මේ යෝජනා කරන එක අතුරු ව්‍යවස්ථාවක් අපි හදලා ඉවරලා දැන් ඒ වගේ ඒවට පියන්කිදී ඒ තමන්තියක් දාලා ඉවරලා අපි ප්‍රාදේශීය සභාවෙම අනුමැතිය අරන් මේ වැඩ ටික කරන්න ඕන කියලා අපි අන්තිම දැනකට එනවා නම් බොහොම හොඳයි කරපුවා කියලා ඔතුමා මේ වගේ දෙයකට යොමු වීම ඇත්තම ගොඩක් අද තියෙන තත්ත්වෙත් එක්ක මොකද දැන් ඒක ලොකුව ඉඩක් නැහැ වෙන පොඩි පොඩි අක්කර එක එකම ආර දෙකේ ගොඩක් ඉවරයි දැන් අක්කර වගේ තමයි දැන් ගොඩක් තියෙන්නේ ඉතින් ඒවත් පොඩි පොඩි ප්‍රේතස් යනකොට කල්ලා ඉක්මනකොට ඒකට කිසිම අවසරයක් අපෙන් ගන්නේ නැහැ. ඒක කාලිසභාවට යම්කිසි මුදලක් අපට යම්කිසි ආදායමක් අපට ලැබෙන්න තියෙනවා නම් ඒ ලැබෙන ආදායමත් අපට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක සම්බන්ධ කරගත්තාම අපට යම්කිසි ආදායමක් අපට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි නීති අනුකූලව හැම කටයුත්තම හැම කටයුත්තක්ම කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම අත්දකිනවා අද සභාවෙන් ඔතුමා මේ ඉදිරිපත් කළ දෙයක අද තියෙන තත්ත්වයට ගොඩක් ගැලපෙනවා කියලා. ඉතින් මේකට අපේ ගැටලුවක් නෑ අපි සහයෝගය දෙනවා සභාවතුමනි අරකට පොඩ්ඩක් වෙලා බලනවා හොඳයි. මොකද අර පතිංගක් කොට පොඩ්ඩක් පල්ලෙහින් තමයි ගාව සභාවතුමනි දැන් ඔබතුමා දකින්න ඇති ඇවිල්ලා දැන් ඉරිකිරින් කටයුත්තෙන් කරගෙන යනවා දැන් අපෙන් ඇවිල්ලා අනුමැතිය ගන්න බෑ ගොඩනැගිල්ලක් හදනකොට ගියක් හදනකොට බැම්මත් දාලා අපෙන් ඇවිල්ලා අනුමැතිය ගන්න ඕන. ඒකෝර මේ ගැටුව වෙනකොට චුට්ටක් ඒ ගැනත් හොයලා බලනවා හොඳයි ගන්න සභාවතුමනි. ඒ ගැන තමයි පොඩ්ඩක් ඔබතුමාට මතක් කරගන්න. දැන් මේක අපේ අතුරු විවස්ථාවක් තාම හදලා නැහැ. අතුරු විවස්ථාව හදන්න පාලන සාහිත්‍යයක් අතර තියෙන අර යකඩ ලෙඩර් සම්බන්ධව මම කියන්නේ ඒක සාහිත්‍යමන්ට ක්‍රියාත්මක කරොත් දැන් අර මන්ජිල් මන්තුමා කතා කරා වගේ ඒ වගේ පුඩා පාරක් වගේ හදනකොට පුඩා ප්‍රයෝජනවත් වේවි ඒක නිසා නැත්නම් ඒක මේ අපිට එහෙම ගේන්න බැරි නම් මේ ඒ ඒවා ඉවත් කරන්න පුළුවන් ආයතනයකට හෝ කාටද දැනුම් දෙන්න හරි ඒක මම තවත් එහෙම කරනවා නම් හොඳයි මොකද මේ නැත්නම් ඒක දිරාපත් වෙලා යනවා දැන් අවුරුදු ගාණක් පාරක් හදලා මේවා කරලා මේ මිනිස්සුන්ගේ අර කුඹුරු යායවල් වලට වගේ යන පොඩි පාලම් හදනකොට මම හිතන්නේ ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වේවි. ඒක නිසා ඔබතුමාගේ කාමික අවධානය සඳහා ඇහැරි එක නියම කරන්න කියලා මම මේ මතක් කරගන්නවා. ඒත් එක්කම දවසවල් තුනේ මේ ඒ වගේම අර කූරකොළයාගේ පාලම හදන්න කලින් එතන තිබිලා තියෙනවා මේ අර එල්ලෙන පාලම. ඒකෙත් අර පාලමේ ලොකු යකඩ ගේරළු ගොඩාක් තියෙනවා මේ අර පාලම එල්ලලා තිබුණා. ඒවත් මම හිතන්නේ ඒවට දැන් ඉන්නේ කවුරුත් අයිතිකාරය නැහැ පුද්ගලික ඉඩක් එක්ක තමයි මේ මේ යකඩ තියෙන්නේ ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධව තව මොනේ අවධානය යොමු කරන්න කියලා මුතුමාගේ කාමී කියලා තිබුණා ඒත් එකම අර විද්‍යාරත්නතුමා මම හිතන්නේ ප්‍රයත්න කරපු මේ පැලසිතීම ගැන මම හිතන්නේ මගේ නම් පුද්ගලික අදහස ඒ තරමක් හොඳ මේ මේකක් මොකද මේ මේ කලින් හිටියපර පස්සේ අත්හැරන කෙනෙක් කවුරුත් ගත්තත් කමක් නැහැ. අර කිව්වා වගේ කවුරු හරි එකෙන් ප්‍රයෝජනයක් ගන්න කමක් නැහැ. නැගත්තු කීවට කටයුතු අර එහෙම හරි යන්නේ මම හිතන්නේ මාසයක් දෙකක් කරගෙන අපි ඔක්කොට සිද්ධ ප්‍රශ්න කරා නම් ඒක කරගන්න පුළුවන්. නේද? අපි ඊටවන පළාතවල ග්‍රාම නිලධාරීන් සම්බන්ධ කරන සංවර කීප දෙනෙක් එකතු කරන හරි ගලහවා තුනේ වදිත පවිත්‍ර ගන්න පුළුවන් නේ. ඒක නිසා මම හිතන්නේ මගෙන් නම් ඒ අපි සදා ගරුතුමනි තුමනේ සහායයක් අවශ්‍ය නම් ඒ සහායය ලබා දෙන්න. අස්තන කවුරුදත් අපි කවන්නේ මොකද සුද්ධ කරට එක මම කියන එක මම හිතන්නේ කාලයක් යනකොට මිනිස්සුන්ගේ ආකල්ප වෙනස් වෙයි. ඒක නිසා ඒ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමට මම හිතන්නේ මගෙන් මොකක් හරි සහයෝගයක් ඔබතුමාට අවශ්‍ය නම් ඒ සහයෝගය ලබන්න මට ඉස්තියක් කරලා ඒවලා තියෙනවා මම හිතන්නේ ඒක ඒ ලිපිය තමයි වෙනත් කරුණු යටතේ දාන්නේ ඊළඟට මම හිතන්නේ වෙදගේ සංවර්ධනකාරී රටවත් අතුරු විවස්ථාව සම්බන්ධ නේද? ගියත් දැනුම් ගන්න මට තවත් තමයි සැලකුම් ප්‍රදේශය ඇති වෙලා තිබෙන්නේ මේ පාර නිසා. ඔබතුමාට පුළුවන් නම් කොහොමද ඒ අධිකරණ දැනුම් දීමක් කරන මේ ටෙස්ට් එක පාර දෙන්න කියන වට. තියෙන අඩුපාඩු ගන්න කතා කරලා යම්කිසි මට්ටමකට ඒවා ජනතාවට ලබා දීම සඳහා මහජන නියෝජිතයන් වශයෙන් පත් කරලා ඉන්න අපි ඒ ගම්වල තියෙන අඩුපාඩු ගන්න මේ ආකාරයෙන් මාස එක සැරයක් කතා කරලා අපිට පුළුවන් ආකාරයෙන් පළපාලන ආයතනයේ තියෙන සත්‍යයත් එක්ක අපි කටයුතු කරන මේ මොහොතේ මම හිතන්නේ රටේ මොන තත්ත්වයේ තිබුණත් අපි මේ පාදී සභාව බලපෑදේශය තුළ අපිට මම හිතන්නේ ප්‍රතිපාදන කියන ආකාරයෙන් ජනතාවට යම්කිසි ලොකු දේවල් නෙවෙයි පොඩි පොඩි යමක් කරන්න හැකියාව තියෙනවා. එනිසා ඒ ඒ தත්ත්වයේ තුල හැමෝටම මම දන්නේ ජනතාවට වගේම මහජන නියුදිතාව වශයෙන් අපිටත් මේ වෙනකොට බොහෝ අමාරුකම් තියෙන කාලයක් තමයි අද මම දන්නේ රටේ තියෙන තත්ත්වය. මම දන්නේ වෙනත් සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ඔක්කොම නතර කරලා තියෙන මොහොතක ප්‍රතිපාදන නතර කරලා තියෙන මොහොතක අදන්නේ පළස්භාවයේ ප්‍රතිපාදන මේ වෙනකොට අපිට මේ ලැබෙන්න තියෙන ඒවා තවම නැතුව අදන්නේ කරපු ව්‍යාපෘති වලටත් මම දන්නේ ප්‍රතිපාදන නැතුව තමයි අපි මම දන්නේ අසීරුතාවයකට පත් වෙලා තියෙන්නේ ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපේ අපි බොහොම ඒ ප්‍රතිපාදන ආවට පස්සේ කොන්තරක් කරුවන්ට පිළිනමලා කොන්තරක් කරුවන්ට බලපෑම් කරලා මේක ඉක්මනට ඉවර කරන්න කියලා අපි බොහොම හිතන්නේ අපිට එහෙමත් දෙවනවා අපි කොන්තරක් කරුවෝ ලව්වේ ටික කරලා අද මම හිතන්නේ කොන්තරක්කාරය තමයි මෙතන ඉරෙවලයි ඇති බාධක ගන්න බෑ. ඒක අන්තරකාරෝ විතරම අපිත් එක්ක අපිත් එක්ක තමයි අපි හැම වෙලාව අපිට කතා කරලා කියන මේ සල්ලි කවද්ද අපිට හම්බෙන්නේ. නමුත් අපිට මේ තියෙන තත්ත්ව දෙක අපිට උත්තරයක් දෙන්න කියලා තියෙනවා. කවදා හරි කවදා එවද කියලා ඒක කියන්නේ නැහැ. අපිට කියන්නත් ඒ හින්දා මම හිතන්නේ ඉදිරියට කර්මාන්ත කරනකොට අපේ මේ මම හිතන්නේ පළක් පාලන ආයතනයේ ප්‍රතිපාදන ලෝක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේ කර්මාන්ත අවසන් වෙච්ච ගමන් අපිට ප්‍රතිපාදන මුදල් ගෙවන්න ප්‍රතිපාදල් තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ ටික තමයි දැන් ඉදිරියට අපිට කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ. මම හිතන්නේ ගිය මේ අවුරුද්ද තුළ අපි අන්තිම තමාලට දීපු ප්‍රතිපාදනයට දෙන්නේ ව්‍යාපෘති 8ක් තමයි මේ වෙනකොට අවසන් කරලා තියෙන්නේ. 18ක් වගේ අපි 18 දෙනෙක් ඉන්නවා මම හිතමාලා. මම දන්නේ බොහෝ දෙනෙක්ගේ තාම ව්‍යාපෘති කෙරිලා නැහැ. මගේ එකවත් තාම කෙරිලා නැහැ. ඒ වගේ මම දන්නේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ඒක කරන්න ගියපම් පොඩි ගැටලු තියෙනවා. එච්චරම සකස් කරනකොට මම දන්නේ මිට ගණන් එක කරන්න ගියපුවාම කරන මිනිහට මතන්නේ අතින් ගානක් ගියලන් යනවා මිසක්කා ඒ ගානවත් සේෆ් වෙන්නේ නැති මේ මිල ගණන් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම දන්නේ නැවත අලුතෙන් මිල ගණන් ඇවිල්ලා තියෙනවද කියන එක මම හරියට හිතනවා. මට දැනගැනීමට අවස්ථාවක් හම්බුනේ. ඒකවල මම හිතන්නේ මේ ව්‍යාපෘතිය ටික මේ අවුරුද්දේ අවසන් කරලා මේ 18 දෙනාගේම ව්‍යාපෘතිය අවසන් කරලා අපිට ඒකට ප්‍රතිපාදන තියෙනවා. ඒකට කොහෙන්වත් ප්‍රතිපාදන එන්න ඕනේ නැහැ. අපි ළඟ සබහාල මුදලේ තියෙන සල්ලි වලින් මේ ඒ ටික කරන්න හැකියාව තියෙනවා. ඒ නිසා මම වැඩි දුර කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ සියලු දෙනා හිතන්නේ මේ ව්‍යාපෘති නොකරපු මම හිතනවා ටිකක් ඒකට අවධානය යොමු කරන්න. ඒ වැඩි කාලෙකුත් නැහැ කාල සීමාව තුළ මේ ව්‍යාපෘති තවත් ඕනනම් සංශෝධනය කරන්න පුළුවන් නම් මම හිතන්නේ අවශ්‍ය නම් ඒකත් කරගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා. කරන්න බැරි ඒවා තියෙනවා නම් වෙනත් යෝජනාවක් දාලා ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න අවස්ථාවක් තියෙන නිසා ඒකත් අවධානය යොමු කරගන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරනවා. නැවතත් මම හිතන්නේ සියලු දෙනාද සභාව සඳහා පැමිණිය සියලු දෙනා පිළිගනිමින් මගේ